Sziasztok, Genes téma vagyok. Ezelőtt egy héttel jöttem ide egy nagyon-nagyon erős pánikrohammal, ami gyakorlatilag már öt napos nem alvást jelentett, illetve hát gondolkodtam azon, hogy lehet-e így élni tovább. Erős fülzúgással párosul, és a testvérem ajánlotta, hogy jöjjek el, mert ő is ide jár. Péntek óta minden nap jövök, van, hogy napi két órára is. Ez gyakorlatilag ugye pontosan egy hete történt Azóta már a virradóra 6 órát, majdnem 7 órát egyfolytában aludtam, csak azért nem aludtam tovább, mert dolgozni kellett menni. A pánikbetegséget már a, a zsúfolt tömegben sem érzem jelenleg. Használom ezt a melkaslabda gyakorlatot, ezt rendszeresen csinálom, illetve ha, ha bármi nyomást érzek a munkáján, tehát úgy érzem, hogy ez stresszes lenne, akkor ott, ahol a labdát tartottuk, vagy hát a gyakorlat során tartjuk, ott egy nyomást gyakorolok, és így engedem ki utána a levegőt. Úgyhogy köszönetet tudok mondani, és már előre két hétre bejelentkeztem minden alkalomra. És van egy főzúgásom, tudom, hogy ez is meg fog gyógyulni, mert bízom benne, hogy, hogy ez a, az energia, ami áramlik bennem, ez segít nekem, és a pánikbetegségem pedig végleg megszűnik. Köszönöm.